चामा चामा सबके मुंह पर है जिसका नाम हाँ? कर देता है सबको हैरान ओबो चामा और मैं तुम्हें रखूंगा मजामा नाम है उसका ओबो चामा <laughs> मेरे यारा बताओ ये कर सकते हो कोलगेट एंड दावत को प्रेजेंट ओबो चामा को सोमवार से शुक्रवार सुबह ग्यारह बजे ओनली ऑन सोनी ये